الصعوبات اللي واجهناها كانت كمان لما حكت لما استشهد معتز معتز وشحه هو ساكن يعني كثير قريب على بيتنا فعملوا بالذات منطقة عسكرية مغلقة وما قدروا البنات يروحوا على هذا الامتحان ولا حتى المعلمات كان يعني في معلمة ساكنة كمان بنفس المنطقة صار كثير في مواجهات هناك وصار في غاز في كثير اولاد صغار شموا غاز يعني والضرر احنا يعني هذا الم... هذا الشيء صار فجاه ممكن يصير في اي بيت اي حدا ممكن يدخل على بيت اي حدا بكل سهوله في الليل او في الصبح يعتقلوا يعني اي حدا ويروحوا زي قبل اسبوع لما دخلوا فتشوا بير زيت جميعهم وطلعوا ما حد دري عنهم اصلا يعني فهذا الشيء بيصير فجاه واحنا لا